Oh. в его пора. Сыночек. Па? Сына, может, ты глаза хоть откроешь? Вообще, все равно. Все, мы пошли на день рождения. Давай, оставайся. Сыночка, тебе все нормально? Так? Надо его укрыть. 啊，来来。 feeling.